በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመላው ዓለም ያላችሁትን በኢትዮጵያም ያላችሁትን ቅዱሳን እንዲሁም እውነትን ለመፈለግ ደፋ ቀና የምትሉትን ሰዎች ሰላም እላችኋለሁ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንደምን አላችሁ? እኔ መጋቢ ተኩ ከበደ እባላለሁ። መጽሐፍ ቅዱስን በማጥናት በተለይ በራእይና በዳንኤል ላይ ከአርባ አራት ዓመታት በላይ ጥረት አድርጌያለሁ። ሙሉ ህይወቴን ሰጥቼ እንደመረመርኩ አስባለሁ። አሁንም እየተማርኩ እንዳለው አምናለሁ። ጌታ አምላካችን እየተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እውነት ለሁሉ አትገለጥም። እውነትን የሚያውቃት ሰው ይመረምራታል። ካገኘም ያገኛታል፣ ካጣም ደግሞ ያጣታል። ግን እውነትን ማግኘት ቀላል በረከት ግን አይደለም። እንግዲህ ይህንን ከዚህ ቀደም ወደ 31 ፕሮግራሞች በዩቲዩብ በተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች በቃለ መጠይቅ የቀረቡትን ትምህርቶች በማስተላለፍ የረዳችሁን ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። እዛ ላይ እንግዲህ የዓለም መጨረሻ ዋነኛ ምልክት አድርጌ በክፍል አንድ ውስጥ ካቀረብኳቸው ትምህርቶቹ 666 ነው። እንግዲህ በጣም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 6208 ትንቢቶች አሉ። ከነኚህ ውስጥ እንግዲህ ወደ 3300 ትንቢቶች ተፈጽመዋል። ካልተፈጸሙት ትንቢቶች ውስጥ የዚህ 666 የአውሬው ቁጥር ነው። እሱ እንግዲህ አሁን almost ከ1986 ጀምሮ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በከፍተኛ ፍጥነት ጎላ እያለ የመጣ ጉዳይ ነው። በ666 ላይ ምናልባት አንድ ሰዓት ተኩል ጊዜ ወስጄ ነው ላስተላልፍ የሞከርኩት። በዚህኛው ላይ ግን ምናልባት ወደ አራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት በሚወስድ ላካፍላችሁ እሞክራለሁ። እንግዲህ በዚህ ክፍለ ጊዜ አብረን ስንቆይ አብይ ርዕስ ያደረግኩት ተከላ የ666 microchip እና ነቀላ ተክለ ማንነት በሚል ርዕስ ይሆናል ወይም በ666 microchip ተከላ የህልውና ነቀላ ወይም በ microchip ተከላ የማንነት ነቀላ ባጭሩ ይሄ ሲብራራ 666 chip microchip በሰው ደም ውስጥ በሰው ሰውነት ውስጥ ይቀበራል። እንደ መታወቂያ እንደ RF ማለት ነው። መታወቂያ ሆኖ ይቀበራል። በዚያ አማካይነት የሰው ህልውና ይደመሰሳል፣ ይጠፋል፣ ይጎዳል፣ አደጋ ላይ ይወርቃል የሚለው ዋነኛው የትምህርቴ ርዕስ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ አሁን ፎቶዋን እዚህ ላይ ስዕሏን የምትመለከቷት microchip የተለያየ አይነት ነጥብ ሰባ አምስት ሚሊም ነው መጠኗ። እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች እንደነ Motorola ያሉ እንደነ Mondex ኩባንያዎች እያመረቱ ነው ያሉት። ይህ እንግዲህ የ RFID chip የሬዲዮ ከ radio frequency ጋር የተያዘ identity card መለያ ነው እና ብዙ ሰዎች እየተቀበሉት ነው ያሉት እና እዚህ ላይ አሁን ፎቶቸውን የምታዋቸው ሰዎች አንድ ጋዜጠኛ ለሆነ ሰው ሲያሳዩት ያሳያቸዋል። ማለትም ቺፑን ተቀብያለሁ ይላል፣ ያስተዋውቃል። ሰዎቹም ያያሉ፣ እጁን ይነካኩታል። እንግዲህ ይሄ 666 ዊንስከን የተባለ ድርጅትም ደግሞ በአሜሪካ ውስጥ እንዲሁም ፋስት የተባለ ድርጅት ወደፊት እናየዋለን 666ን chip በሰራተኞቻቸው ውስጥ እየቀበሩ ይገኛሉ። እንግዲህ ምን አደጋ አለው ነው ዋናው ነገር። ይሄ አደጋ አለው ወይ? አሁን አደጋ አለው ብለን ነው እንግዲህ እኛ አብያተ ክርስቲያናት ይህንን መዘናጉል ወይም ደግሞ ይህንን ክርክር የምናቀርበው። እንግዲህ በዚህኛው ትምህርት ወደ ዘጠኝ ምዕራፎች አሉ። በመጀመሪያው ምዕራፍ እውነት ምንድን ነው? ያ ጲላጦስ የጠየቀው ጥያቄ ስለ እውነት ትንሽ ነገር ማሳየት እፈልጋለሁኝ። የጊዜው ቃል በሚል ርዕስ እውነት በትክክለኛው ጊዜ ወደ ሰው ሲመጣ ምን ያህል የማዳን የመታደግ ኃይል እንዳለው እናያለን። በሁለተኛው ምዕራፍ ቺፑን በደማቸው በቀኝ እጅና በግንባራቸው የሚቀበሉ ሰዎች ይዘታቸው፣ ባህሪያቸው ምን እንደሚመስል እናያለን። ማለት እንግዲህ እቀበላሉ የሚሉ ሰዎች የራሳቸው content አላቸው። እንደ value የሚቆጥሩት ነገር አላቸው። በሶስተኛው ምዕራፍ ቺፑን በደማቸው በቀኝ እጃቸው የሚቀበሉ የሚያገኟቸውን ጊዜያዊ ጥቅሞች በጣም ጥቅም አለው። ለምድራዊ ሰው ለዓለማዊ ሰው በ secularism system ውስጥ ለሚኖር ሰው ቺፑን መቀበል ጥቅም አለው። scientific የሚመስል እኔ ደግሞ እኛ ደግሞ አደጋውን እናሳያለን፣ እኔም አደጋውን አሳያለሁ። በአራተኛ ደረጃ የአውሬውን ቁጥር ቺፑን ምስሉን መቀበል የሚያስከትለውን ግልጽ አደጋ በተለይ ይህንን ትምህርት ለወገኖች ሳካፍል ለእውነት ፈላጊዎች፣ ለመርማሪዎች፣ ለተመራማሪዎች በጣም ሳይንቲፊክ የሆነ በጣም ምጡቅ የሆነ ትምህርት ነው። ለምትመራምሩ ሰዎች ራሳችሁን እንድታዩበት ነው። ጥቅም እንዳለ ሁሉ አደጋም አለው። በሚጠቅም ነገር ገብቶ የሚጎዳ ነገር አለው የሚል ነው። ወደ ከመቶ በላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለማሳየት እሞክራለሁ። በአምስተኛው ምዕራፍ ውስጥ አደጋዎችን ለመድረሳቸው ምስክርነት የሰጡ ቡድኖች፣ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች አሉ። የእነሱን ምስክርነት አቀርባለሁ። በስድስተኛ ደረጃ የአውሬውን ቁጥር ምስሉን ቺፑን የማይቀበሉ ሰዎች አሉ። ኖ የሚሉ እነሱ እውነተኛ ክርስቲያኖች ወይም ዳግም ልደትን ያገኙ ክርስቲያኖች አይቀበሉም። ምን አይነት ናቸው ግን እነሱ? እነሱን አቀርባለሁኝ። ራሳችንን ሁላችንም እንድንመዝን ማለት ነው፣ እንድንፈትን የት እንዳለን አድራሻችን ማየት እንድንችል ማለት ነው። በሰባተኛው ምዕራፍ ውስጥ የምንመለከተው የአውሬውን ቁጥር ምስል ምልክት 666 በደማቸው የማይቀበሉ ክርስቲያኖች እውነተኛ ክርስቲያኖች ዳግም ልደትን ያገኙ ክርስቲያኖች የሚደርስባቸው ጉዳት አለ፣ ከፍተኛ ጉዳት። ጉዳቱን አሳያለሁ። ስምንተኛ ቁጥሩን የማይቀበሉ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ቢጎዱም ሊኖራቸው ስለሚገባ ምላሽ እና አቋም ይሄንንም አካፍላቸዋለሁ። ዘጠነኛ አጠቃላይ የሆነ ከተለይ ሞባይል አጠቃቀም ጋር ከ666 ቁጥር ከኮምፒውተር ጋር በተያያዘ ካለው አጠቃቀም ጋር ምን አይነት አቋም መውሰድ እንዳለብን ይህንን ለማሳየት እንሞክራለን። እንግዲህ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው ወደ እውነት የሚመራ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ግን እሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ተብሎ ተጽፏል። ወገኖቼ እውነት የሚባለው እኛ እውነት ብለን እንደምንለው በአፋችን ላይ ቀሎ እንደሚነገረው እንዳይመስላችሁ። reality ወይም fact እርግጠኛ ነገር፣ ትክክለኛ ነገር በግሪኩ ይሄ ኤክሱሺያ የሚል ትርጉም አለው። ምንድን ነው እውነት? እውነት ሰው ሲደበቅበት እውነት ሲገለጥለት የሚሆነው የሚታየው ነገር አለ። ያን በተመለከተ የጊዜውን ቃል መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጠን እንጸልይ። ሁላችንም ጌታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በምድር ላይ ያለኸው በሰማያ ሰማያት ያለኸው መንፈስ ቅዱስ የእውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ባለቤት ራስ ጌታ ኢየሱስ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በቃልህ በኩል በቅዱስ መንፈስህ እየተረዳን ዘመኑን እንድንመረምር ብርታት ስለሆንከን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ቤተ ክርስቲያንህን እንድትረዳ በኢትዮጵያ ያሉትን፣ በአፍሪካ ያሉትን፣ በዓለም ያሉትን ቅዱሳን እውነት የተባለውን ነፃ አውጪ የከበረ መሳሪያ እውነት የሆንከውን አንተን ጌታ ኢየሱስን ማየት እንዲችሉ ውሸት የሆነውን ክፉን ማየት እንዲችሉ በዚህ በሚቀርበው ትምህርት እንድትረዳን እንድታስተምረን እንማጸንሃለን። የተማርነው ትምህርት እውነትን ለመጨበጥ ወደ ከበረው ሐሳብህ ለማደግ እንዲሆንልን እንጸልያለን። ለእኔ ቃልን በስርዓት መናገር የምችልበትን አንደበትና አይምሮ እንድሰጠኝ ለወንድሞቼና ለእህቶቼ ማናቸውም ይሄንን መልእክት ለሚሰሙ ሰሚ ጆሮ፣ አስተዋይ ልቦና እንድሰጣቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናሃለን። ስለሰማን ተመስገን። በመድኃኒታችን ባዳኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ በምዕራፍ አንድ ውስጥ ላቀርብላችሁ የምፈልገው የጊዜው ቃል የሚል ነው። እውነት፣ ኃይል እና የትንቢት ቃል ከሚለው ጋር አያይዤ ለመግለጽ እሞክራለሁ። ይህንን እንግዲህ በተመለከተ ምሳሌ 25 ቁጥር 11 ላይ እና ሉቃስ 19 ከ41 እስከ 44 ያለውን እንድናነብ ይህንን አበረታታለው። ምሳሌ 25 ቁጥር 11 እንዲህ ይላል፣ የወርቅ እንኮይ በብር ጻህል ላይ የጊዜው ቃል እንዲሁ ነው ይላል። የወርቅ እንኮይ ማለት ሎሚ የምታህል እንኮይ የምትባል ፍሬ አለች። የእሷን ቅርጽ የያዘ ከወርቅ የተሰራ ጌጥ ማለት ነው። ጻህል ማለት ደግሞ ይሄ ጌጡ የሚቀመጥበት እቃ ማለት ነው። ሁለቱም ከከበሩ እንቁዎች የተሰሩ ናቸው። ጌጧ ወርቋ ከወርቅ ነው የተሰራቸው። የጌጧ ማስቀመጫ ጻሕል የተባለችው ደግሞ ከብር ነው የተሰራቸው። ሉቃስ 19 ከቁጥር 41 ጀምሮ እስከ 44 ስንመለከት ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ በቀረበ ጊዜ ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት። እንዲህም እያለ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳ ብታውቂ፣ አሁን ግን ከዓይንሽ ተሰውሯል። ወራት ይመጣብሻልና ጠላቶችሽም ቅጥር ይቀጥሩብሻል፣ ይከቡሻልም፣ በየበኩሉም ያስጨንቁሻል። አንቺንም በአንቺም ውስጥ የሚኖሩትን ልጆችሽን ወደ ታች ይጥላሉ፣ በአንቺም ውስጥ ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተውም። ይህንንም የሚያደርጉት የመጎብኘትሽን ወራት ስላላወቅሽ ነው ይላል። በእውነት ስለ እስራኤል እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደምናቅ አስባለሁ። ስለ ኢየሩሳሌም ከተማ መሲኋን፣ አዳኟን፣ ጌታዋን፣ አለቃዋን፣ ፈጣሪዋን የሰቀለች ምድር ህዝቡ ሰቀሉ። ስቀለው ስቀለው፣ ደግሞ በእኛና በልጆቻችን ይሁን ብለው ሰቀሉት። ለምን ሰቀሉት ብለን ጥያቄ ስንጠይቅ የጊዜው ቃል ማለትም በገላትያ አራት አራት እንደተጠቀሰው በዘመኑ መጨረሻ ከሕግ በታች የሆነው ከሴት የተወለደው ልጁን ላከ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ አይደለም የሚለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ነው፣ እውነት ነው፣ መንገድ ነው፣ ብርሃን ነው። የእስራኤልን ሰዎች ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ በተሰጠው የተስፋ ቃል መሰረት ነፃ ላይ ያወጣ የመጣ መሲህ ነው። መሲህነቱን ቢጠብቁትም በጊዜው ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስን ሳቱት። ጊዜ በጣም አስፈላጊ ነው። የመከር ጊዜ አለ። ከመከር ጊዜ በፊት አሁን እኛ እኔ በእርሻ ብዙ አሳልፍ ያለውኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ዘር ለመዝራት አሁን የመጀመሪያው ምንጣሮ ይባላል ይሄ ዛፉን እሾኩን ከቦታው ላይ ማንሳት የምንጠራ ጊዜ አለ። በምንጠራ ጊዜ አለ። የእርሻ ጊዜ አለ። እርሻ እንኳን ራሱ አራትና ሶስት አይነት እርሻ አለ። ስንጣቆም ይባላል። የመጀመሪያ የሚታረሰው ስንጣቆ፣ አግድም እንደገና በመስቀልኛ ሲታረስ ቁርጣ ይባላል። ይቆረጣል ማለት ነው። እንደገና አሁንም ይታረሳል። ሶስተኛ፣ አራተኛ ላይ ይደረደራል። አምስተኛ ላይ ይቀበቀባል። ቅብቅብ ማለት በተለይ ጤፍ እንደ ጤፍ አይነት የዘር አይነቶች በቅብቅብ መሬት ላይ ነው የሚዘሩት። የዘር ጊዜ አለ፣ የቁርጣ ጊዜ አለ፣ እርሻ ጊዜ አለ። ልክ እንዲሁ ማለት ነው ቃል ቃል በነቢያት የተነገረ ቃል በትክክለኛው ጊዜ ወደ ሰዎች ህይወት የሚመጣበት ወቅት አለ። ትንቢት የተነገረለት እውነት በታሪክ ውስጥ በሰዎች ህይወት በምድሪቱ ላይ የሚፈጸምበት ጊዜ አለ። ሰዎች ይህንን በትክክል ተከታትለው ተግባራዊ ካላደረጉት በስተቀር ካልተቀበሉት በስተቀር የጊዜው ቃል ካለፋቸው እጅግ እጅግ እጅግ መከራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዝናብ የሚዘንብበት ጊዜ እንዳለ ሁሉ አጨዳ የሚደረግበት የሚወቃበት በልዩ ልዩ በጎተራ ውስጥ የሚከተትበት ጊዜ እንዳለ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃልም በጊዜው ይነገራል። የጊዜው ቃል በጣም በጣም በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። የጊዜው ቃል እንደ ኖህ ዘመን ስብከት ከውሃ ጥፋት የሚታደግ ታዳቂ ቃል ማለት ነው። የጊዜው ቃል እንደ ሎት ዘመን ከእሳት ዝናብ ፍርድ የሚታደግ ቃል ማለት ነው። የጊዜው ቃል የነቢያት ቃል ነው። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 36 11 ላይ አሁን ስንመለከት እግዚአብሔር በነቢያቱ በባሪያዎቹ በኩል ለእስራኤል ሕዝብ ይናገር ነበር፣ እንዳትበድሉ ተመልሱ እያለ ግን የጊዜውን ቃል እነሱ ገፉት። የጊዜው ቃል አለፋቸው። የጊዜው ቃል ለሚድኑና ጆሮ ላላቸው ሰዎች የሚጥም ለካሃዲዎች ደግሞ አናዳጅ ነው። የጊዜው ቃል ለንጉሱ ሰለሞን በአንደኛ ነገሥት 11 ላይ መጥቶለት ነበር። የጊዜውን ቃል ግን ሁለት ጊዜ በራእይ እግዚአብሔር ሲያናግረው ስላልሰማው በሰለሞን ዘመን የእስራኤል መንግስት ደቡብና ሰሜን ተብሎ ለሁለት ተከፈለ። የጊዜው ቃል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤላውያንን መጥቶ የታደገበት ሊታደግበት የነበረውና እነሱ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን የሳቱበት ጊዜ ማለት ነው። አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ እስራኤልን ሊጎበኝ መጣ። በጣም የሚያሳዝን ቃል አለ። የመጎብኘትሽን ወራት አላወቅሽምና ይላል። ልብ በሉ፣ የጊዜው ቃል በተለይ ክርስቲያኖች ማለት ነው። ክርስቲያኖች የጊዜው ቃል የትንቢቱ ቃል በጊዜው ወደ እናንተ ሲመጣ በትክክል ከታሪክ ጋር አገናዝባችሁ ካልተቀበላችሁት በስተቀር እንደ እስራኤላውያን ትፈርሳላችሁ። መቼም ይቅርታ እንደሄነት ብዬ ስለ እኔ ለማስጠንቀቅና ለማትጋት ነው። ዘመኑን ለመመርመርና ለመዋጀት የመጀመሪያው ነገር የጊዜው ቃል ምንድን ነው ብሎ እሱን መመርመር ያስፈልጋል። እና ኢየሱስ ክርስቶስ አለፋቸው። ሳይረዱት ቢጠብቁትም አለፋቸው። ልክ እኮ በአሁኑ ዘመን ኢየሱስ ይመጣል ማለት ቤተ ክርስቲያን ምድር ስትሞላ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ አይደለም? የጊዜውን ቃል አበላሹት ማለት ነው። የጊዜው ቃል ሳይረዱት፣ ሳያውቁት፣ ሳይከታተሉት አለፈ ማለት ነው። እንዴት እንዴት እንዴት አሳፋሪ ጊዜ ነው። የጊዜው ቃል ሲያርፍ ሰው ለመከራ ይዳረጋል። የጊዜው ቃል ሲያልፍ ሰው ይጎዳል። አሁን አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ወገኖች አሁን ስለዚህ ስለ ሽርፋው ስለ 666 በራእይ 13 የተነገረውን ቃል በትክክል የማይመረምሩ ሰዎች ይሄ ያልፋቸዋል ያልፋቸዋል። ስለዚህ ካለፋቸው ደግሞ የጊዜው ቃል ይጎዱበታል ማለት ነው። ዋች ማኒ የተባለ በቻይና እስር ቤት 18 ዓመት የማቀቀ ሰው ስለ እውነት እንዲህ ተናገረ። ዘ ማን ላይፍ ከሚለው የተተረጎመ ነው። ቃሉ እንዲህ ይላል። አንድ እውነት በእግዚአብሔር ሲገለጥ በሰው ውስጥ ኃይል ይሆናል አለ። አያችሁ፣ አንድ እውነት በእግዚአብሔር ሲገል በተለይ ይሄ መንፈሳቸው ትንሣኤ ላገኘ ሰዎች ነው ይሄ የሚሰራው። ካልሆነ እውነት ማለት መንፈሳቸው ለሞተ ሰዎች እውነት ማለት ጨለማ ነው፣ የሚኮሰኮስ ነው፣ አይመቻቸው። ልክ ጲላጦስ እውነት ምንድን ነው ብሎ እውነትን እንደገፈተረው ማለት ነው። የጊዜው ቃል እውነት ደግሞ በቃሉ ውስጥ ነው ያለው። እውነት ራሱ ቃሉ ነው። ቃሉም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ህፃንም ዛሬ የተወለደ ህፃን ሆኖ ዛሬ ሁኑ ለዘላለም የኖረ አምላክ፣ ዛሬ ሁኑ ደግሞ ለዘላለም የቆየ አባት ማለት ነው። ይሄ እውነት ክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀር አይገለጥም ወገኖቼ። ታዲያ ይሄ እውነት የተገለጠላቸው ሰዎች በውስጣቸው ህይወትን ለመኖር ኃይል ይሆንላቸዋል። እንግዲህ በዚህ አሁን ላለንበት ዘመን የተነገሩ በተለይ በነቢዩ ዳንኤልና በሐዋርያው ዮሐንስ የተነገሩ የእውነት ቃሎች አሉ እና ወገኖች ከሁሉ በፊት ማስተዋል የሚገባችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ማንኛቸውም ትንቢት ሰው በገዛ ፈቃዱ ሊተረጉሞ እንዳልተፈቀደለት በተለይ ሁለተኛ ጴጥሮስ አንድ ሀያ ላይ የትንቢት ቃል የእውነት ቃል ነው። የእውነት ቃል ሆነ ከሆነ በመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ የሆኑ ሰዎች እንዲሁ ተራ የሆኑ ሰዎች አይደሉም። ቅዱስ የሆኑ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው ሰዎች የተናገሩ ትንቢት ነው። እሱ እውነት ነው። እሱን ያገኘ ሰው ብቻ ነፃ ይወጣል። ወገኖቼ ከሆነ አልሆነም። ካልሆነ አይሆንም። አሁን ራእይ 21 ቁጥር አምስት ላይ ስንመለከት እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸው ይላል። እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች። ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ የራእይን መጽሐፍ ስትመለከቱ በጣም በጣም በጣም የሚገርሙ አስደናቂ እውነቶች የተገለጡበት መጽሐፍ ነውና ተናግሮ ተናግሮ ተናግሮ ወደ ማጠቃለያው ሀያ ሁለተኛው ምዕራፍ ሁለ ሀያ ሁለተኛው ምዕራፍም ላይ ይህንኑ ቃል ይደግመዋል። አሁን እኛ ስንናገር እንደተጻፈው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንናገረው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ከተጻፈው አትለፍ ይላል አይደለም? አንደኛ ቆሮንቶስ አራት ስድስት የትንቢቱን ቃል እንደ ራሳችን ፈቃድ አድርገን ከተረጎም ነው ከተጻፈው አውድ እናልፋለን። ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ መልእክት እናልፋለን። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ መሳት የሚመጣው። አሁን ራእይ አንድ 19 ላይ ስንመለከት አሁን ያለውን ያየኸውን ይለዋል። ያየኸውን አሁን ያለውን ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ጻፍ ይለዋል። እንግዲህ ይሄ ጻፍ የተባለው በራይ 13 በተለይ ራይ 13 እና ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር ምዕራፍ 7 ላይ የተጻፉትን እውነቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉትን እውነቶች በዝርዝር በተወሰነ ደረጃ ጊዜም ላይ በቃን ይችላል ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ አሁን ወገኖች የተመልከቱ በዚህ በጨለመ ዘመን ሰው ግራ በተጋባውበት ዘመን ወደ ትክክለኛው እውነት ለመድረስ መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው ተብሎ ቢጠየቅ በትንቢታዊው በትንቢታዊው የእግዚአብሔር ቃል ላይ መተከል ብቻ ነው። ለምን ቢባል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 እና 32 ላይ እናንተ በቃሌ ብትኖሩ እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነትም አርነት ያወጣችኋል። አንዱ እኮ ሰውን ለዘላለም ጥፋት የሚዳርገው እኮ ፍርሃት ነው። አሁን ራእይ 21 እና 2 ላይ ቁጥር 8 ጀምሮ ብትመለከቱ የሚፈሩ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም አይገቡ ይላል። ሰው የትንቢቱን ቃል አጥብቆ ሲመረምረው ሲያጠናው ማለት ነው ሲመረምረው ሲያጠናው ነፃ አውጪ ነፃ አውጪ ቃል ሆኖ ወደ ህይወቱ ይገባል ማለት ነው። እና ማካፍላችሁ ትምህርት እውነተኛ ትምህርት ነው። እውነተኛ ትምህርት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የተናገሩት እውነት ነው ማስተላ እያንዳንዷን የማስተላልፍላችሁን ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ የትንቢት ቃል ጋር ከጥቅሶች ጋር አያይዤ ነው። ለምሳሌ ዳንኤል ሰባት ይቅርታ ዘዳግም ሰባት ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር በፍጹም የታመነና ቃል ኪዳኑን የሚጠብቅ አምላክ ነው ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ አንድ ዘጠኝ ላይ የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው ይላል። አንደኛ ተሰሎንቄ አንድ ቁጥር 24 ላይ የጠራችሁ ታማኝ ስለሆነ የተናገረውን ያደርገዋል ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሁለት 13 ላይ ደግሞ እኛ ታማኞች ባንሆን፣ እርሱ ግን ራሱን ስለማይክድ ሁልጊዜ ታማኝ ሆኖ ይኖራል ይላል። እንግዲህ ወገኖች ስለ 666 በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተነገረው እውነት በተለይ ከትንቢተ ዳንኤልና ከራእይ መጽሐፍ ጋር ተያይዞ ሲነገር የትንቢተ ዳንኤልና የራእይ መጽሐፍ ስለ ፍጻሜ ዘመን በትክክል የሚገልጹ ስለሆኑ እውነተኞች ናቸው። የታመኑ ናቸው፣ ልናምናቸው ይገባል። ሐሰትን የሚናገሩ ሰዎች እንደ ልባቸው የተረጎሙ ግራ አጋቢ ነገር ወደ ህይወታችን እንዳመጡ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አሁን አንደኛ ተሰሎንቄ አራት 18 ላይ እንግዲህ 17 ላይ በደመና እንነጠቃለን ይልና ቀጥሎ ምን ይላል? 18 ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ ይላል። ይሄ የአውሬው መምጣትም ቢሆን ለእኛ የምናዝንበት ነገር ቢሆንም የምንጽናናበት እውነት ነው። ለምን? በቃ እሱ ከመጣ በኋላ ሰባት ዓመት ነው የሚሰራው። ከዛ በኋላ ፍጻሜ ስለሚሆን ማለት ነው። ራእይ 22 ቁጥር 6 ላይ የዚህን የትንቢት ቃል የሚጠብቅ የተመሰገነ ነው ይላል። በዳንኤል ዘመን የተነገረው እውነት አንዱ አሁን ለምሳሌ አስራ ሁለተኛው ምዕራፍ ከአንድ እስከ ሰዎች ሶስት ላይ ስንመለከት ብዙዎች ይመረምራሉ፣ ጥበበኞች እንደ ሰማይ ጸዳል እንደ ብርሃን ያበራሉ የሚል ቃል አለ እና ወገኖች ይህን መጽሐፍ ቅዱስን ቃል የራእይን መጽሐፍ የዳንኤልን መጽሐፍ ስታጠኑ መርማሪዎች እንድትሆኑ የምትመረምሩ ሰዎች እንድትሆኑ ይህንን አበረታታችኋለሁ። እንግዲህ አሁን የዳንኤልና የራይን መጽሐፍ ባጭሩ ያው ሰፊ ነው። በተለይ ሁለቱን ምዕራፎች ማለት ነው። ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ሰባተኛውን እንነካለን። እንደገና ራእይ ምዕራፍ 13 በተለይ ራእይ 13ን ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ያው አንድ ሰዓት ያህል ማየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ላይ እንግዲህ ስንመለከት አሁን ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 37 እስከ 45 ያሉትን አራት አይነት ምሳሌዎች ይሄ ምስሉን ሲመለከት የወርቅ፣ የብር፣ የነሐስ፣ የብረት የብረትና የሸክላ መንግስት ተደርጎ አስር ጣቶች እንዳሉት እኩሉ ሸክላ እኩሉ ብረት ብሎ ያን ጊዜ የሚነሳውን የሮምን መንግስት ነው እንግዲህ በደንብ ለማሳየት የሞከረው ነቢዩ ዳንኤል። በዳንኤል ምዕራፍ ሰባት ከአንድ እስከ ሰባት ስንመለከት ደግሞ እዛ አራት አውሬዎች ከዚሁ ጋር ተቀራራቢ ሀሳብ ያላቸው ተነስተዋል። እነዚህ አራት አውሬዎች አንዱ በአንበሳ፣ ሌላኛው በድብ፣ ሌላኛው በነብር፣ ሌላኛው ደግሞ በምትቦጫጭቅ አውሬ ተመስለዋል። ከላይ በወርቅ በብር በወርቅ በብር በነሐስ በብረትና በሸክላ የተመሰለው መንግስት አራተኛው መንግስት አስር ጣቶች አሉት። አስር የሚለው እንዳትረሱ ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ላይ ማለት ነው። ዳንኤል ምዕራፍ ሰባት ላይ ስንመጣ ደግሞ በአንበሳ በድብ በነብር እና በምታስፈራ አውሬ የተመሰለው አስር ቀንዶች አሉት። እንግዲህ ይሄ ማለት ምንድን ነው? በሁለቱም የታዩት ማለት ነው። በተለይ ራእይ ውስጥም ስንመጣ አስር ቀንዶች እና አስር አስር እና አስር ጣቶች ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላቸው። እነዚህን እንግዲህ አብረን አያይዘን ለማየት እንሞክራለን። ትልቁ ግን ልናተኩርበት የሚገባ አሁን የዳንኤልን መጽሐፍ በደንብ ለመረዳት የራእይን መጽሐፍ እንዲሁ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። የራእይን መጽሐፍ አሁን ስናጠናው ከራእይ ምዕራፍ አንድ እስከ ሁለት ስለ መግቢያ ነው የሚናገረው። ሁለት ሺህ ዓመት still እየተፈጸመ ያለ ማለት ነው። ከራእይ አራት እስከ አምስት ልክ ቤተ ክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ በሰማይ የሚሆን ትዕይንት ነው። ከራእይ ስድስት እስከ 19 የታላቁ መከራ ዘመን ነው። ራእይ ሀያን ለብቻ ስንመለከት የሺህ ዓመት መንግስት ነው። ራእይ 21 እና 22ን ስንመለከት ስለ ዘላለም መንግስት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር መንግስት ነው የሚያወራው። በቅደም ተከተል ነው እነዚህ የተጻፉት። ጠቅላላ እነኚህ ከአራተኛው ምዕራፍ እስከ ሀያ ሁለተኛው ምዕራፍ ያሉት አልተፈጸሙም። ሌሎቹ ወደፊት የሚፈጸሙ ናቸው። እንግዲህ ይህንን ከራእይ 13 ላይ አሁን ቀጥታ ተነስተን ከአውሬው ጋር አያይዘን በዝርዝር ለማየት እንሞክራለን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን።